Esta es la historia de Anto el pillán, el astro más poderoso, el nuevo sol hermoso que ilumina su clan. El arde más que la lava, anclaba al fondo del mar, al mal que acechaba echaba como un ave a volar. Atrapaba subversivo bajo el casco polar, se expresaba con motivos, no hablaba por hablar. Cuentan los antiguos que Anto desposó una Wangwelen, o sea una diosa y la más hermosa era Kuyen Yayen. Ese vaivén la envidia comenzó a surgir, él no era el único pillán, los dioses lo querían fundir. Sentían celos en los cielos, los envidiosos pillanes, las envidiosas guanguenen. Hicieron planes en contra tanto el sol y la luna cuyen, pues no tenían su calor, su resplandor ni su poder. Y así comenzó una gran lucha entre todos los pillanes. Liderado por Peripillán y sus rufianes esta pelea entre clanes ancestrales astrales fue tan espectacular que de los cielos australes cayeron fragmentos restos de cuerpos celestes muertos envueltos en llama del firmamento a la Mapu llama la Mapu por la gente de tierra y las leyes de las Mapu no eran propias de esa guerra que extinguía la armonía que había en el buen Mapu desde el universo caían lágrimas a la Mapu estupor, temor, terror, pavor de Wangwelen vencidas implorando perdón suplicando por sus vidas, entusiasmado de ellas, su llanto formaron mares, como mares, perdonar, perdonó aquellas estrellas, posteriormente tomó medidas contra los pillanes, derrotados grados los convirtió en volcanes. Y en donde la tierra acaba y tan solo quedaba el mar, la luna nueva y el sol crearon el verbo amar, Ahí se dio a lugar un acontecimiento especial. Ahí fue el casamiento entre Cuyenulcha y Anto el Pillán. Las estrellas y los astros que quedaban contemplaban, miraban y festejaban. Desde todo el firmamento, la unión entre los dos protagonistas del cuento, que en un gran deslumbramiento cumplieron esa promesa, que se habían hecho hace tiempo y el tiempo no había deshecho. Con el nuevo amanecer ella dejó de ser doncella y convirtióse en Cuyenuque en luna madre o luna llena. Y al irse el atardecer y el anochecer llegar, se le vio aparecer, resplandecer y brillar, de tal forma que la noche más se parecía al día. Se sabía que concebía y ocultóse en el mar, para dar a luz, parir ahí a su primera hija El Se había creado al hombre que vivía solo ahí fuera, y el espíritu Puan pensó en darle una compañera. Fue donde Cuyen le dijo que elija una de sus hijas. Cuyen le dijo a Puan que escogiera cualquiera, para acompañar al hombre y en mujer la convirtiera. Y así nace una raza guerrera como ninguna, heredera de la tierra, el mar y la cordillera, flor y fauna, bosques y lagunas, el sol y la luna. Desde aquel día se turnan para vernos de una lumbrera. No es mera casualidad que este salga del este, relevando a su señora pa' que la pobre se acueste y descanse por el día luz alguna que otrojera. El sol nos da su energía, en las tardes le da flojera. Y la luna lo releva instalándose en la tribuna El la besa y le dice, siempre tan oportuna Se despide y se pierde donde termina el mar Y es que, como la luna, también debe descansar Y así nació una raza guerrera como ninguna, heredera de la tierra, el mar y la cordillera, floripa una bosques y lagunas, el sol y la luna. Desde aquel día se turnan para vernos de una lumbrera. No es mera casualidad que este salga del este, relevando a su señora para que la pobre se acueste y descanse por el día luz alguna que otro quiera. El sol nos da su energía, en las tardes le da flojera y la luna lo releva instalándose en la tribuna. En la besa y le dice siempre tan oportuna, se despide y se pierde de donde termina el mar y es que como la luna también debe descansar. A descansar.